связы. Свяжем сегодня мушку классическую макака. Единственное, что я сюда добавил, так это люрикс акара 61 -й. Поехали. Носик вот такая вот кровавая шерстяная нитка. Жопа, скорее всего, не носик. ну, примерно наполовину туловища она должна сразу же закрепим акару нашу надо было сразу закрепить до самого низа карму пускать не надо. и не будь на прямом участке она должна начинаться. дальше идет коричневая вот такая вот шерсть. Если угадаете в цвет, то будет вам удача. Мушка. А без рюликса работает. Но ну, без рюликса как-то она в основном по весне. А вот после того, как я сделал промотку рюликса, она стала работать круглый год. Так, забыл показать. Головка не треет. Вот такая вот ход оранж. Проматываем люриксом. красную хакал коричневое перо. Какая макака. Не забываем головку пролачить. осуществил. Мушку на сушку.